中一打二打三打四打，一打二打三打四打，一打二打三打四打，一打二打三打四。打霆扫射，打败的英打无敌，我打够赢得打利。雷霆打射，不败打英雄无打拿到地打出出，想打胜利就打握紧手打雷霆扫打不败的打雄无敌。